这是干嘛呢？Foot massage. Eh? Ừ, thế tới một cây điều. 你先把脚拿出来。它通过这些脚下穴位按摩，能够预防很多重大疾病，你比如像慢性病、糖尿病、高血压。啊，如果要是说肾虚，还有胃热的人，老了就是糖尿病，还有肾虚、肝阳上。 你经常的话，会肾虚，它肾气大增，后在肾区，然后这个叫涌泉穴，在脚底的正中间啊。再有，这个是肝经的极点太冲穴啊。这个反射区是呼吸性，人的解毒能力会增强，血液会干净啊。这样的话，不会有重大的造碍。 这是干嘛呢？ cái là 내 무역 생각아. 이쁜 동료. 야, 이런 식. 뭐라, 얘가. This one, this one first. 어. Vâng ạ. មានហេតុការណ៍ព្រោះតែយើងមានពេលវេលាវត្តឆ្នាំនៅតទៅនៅបាត់បានអត់ព្រៃនេះអត់បានទៅវល់តិចទៀតដែរមិន